¿Te gusta el panorama? Sí, pero ya me tengo que ir. Ah, bueno, yo me quedaré un rato. Bueno, bien, hablamos, vale. ¿Garrapaticida? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¡Oh! Ya veo. Un garrapatón. La muerte acabo de ver la muerte. ¡Oh! ¡No me molestes! ¡Deja de decir cosas sin sentido! ¿No ves que arruinas mi cena, larva estúpida? Déjame tranquilo, vete por el pelero que viniste. ¿Eh? ¿Qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Dónde estabas? ¡Ahí viene la muerte! ¡Viene la muerte! ¿Qué vamos a hacer? ¿La muerte? ¡No! ¡Ah! ¿Con qué viene la muerte? Una vez más es hora de escapar de este perro. a mostrarles cómo escapar de este Canis lupus Familiares! me parece un buen plan. Este tipo no se ve confiable. Yo no entiendo nada, Barcy, pero estoy muy loco. Así que esto es lo que acontece. Uy, yo tengo la monchis. ¡Ah! Lo primero es la cera. Está pegada en la oreja. Cuidado cae en lo profundo del oído. ¡Ah! Ahora lo que necesitamos es el bigote tienen que jalarlo todos a la vez. Pero tengan cuidado, es una zona muy sensible. Y si el perro se rasca, están perdidos. ¡Y está el bigote! ¡Agárralo, brother! ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡Engánchate! ¡Ah! ¡Ah! ¡Recuerda! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡No lo puedo creer! ¡Estaba muy cerca del escape! ¡Ah! ¡Muy bien! Ahora solo faltan las pulgas. Recuerden que son muy ágiles y saltan muy rápido. Deben atraparlas estratégicamente. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Uy, viejo! ¡Estás bien loco! ¡Ya tenemos todo listo! Ahora, a construir el vehículo de escape. Ahora el vehículo está listo. Solo falta dejarlos a ustedes aquí. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Suéltame! ¿Para dónde me llevas? Recuerda, muerte fuerte. ¿Cómo funciona esto?